sa inyong lahat! Today's video, magbabagrade kami ng aking pinsan na si Sheena. Ang gagawin namin, ilalabas namin yung mga laman ng bag namin na ginagamit namin pang araw-araw. Ayan! Alam na doon natin mauna ka or alternate tayo. Alternate para mas maganda. Yung bag ko binigay ko ng ate ko galing Dubai. Yeah! Shout out ate Aiza. Yeah! Ikaw, sa black. Para sa tayo. Ah, din. Ayan. Ako naman, ah, binigay din to ng ate ko. Matagal na to. no? Ilang years na. Hindi ko alam mo anong brand ng Pero pares kami ng block. Bagpak siya. Yeah, bagpak. Ah, like So- so, na kasi ito. Mukha pa lang bago. Oo. So, etong bag namin is pang daily use namin. Yung ginagamit lang namin parate pag lumalabas kami. Actually, may iba pa kaming bag, pero ito yung pinaka mostly na ginagamit namin. Ginagamit ko siya um, papuntang office. Ako naman, ginagamit ko kapag punta ko ng town or sa pag may meeting ako sa school, yun. So, let's start! kukuha na lang tayo. Anong, anong unang laman ng bag mo? As, yung ma kung ano yung makukuha ko, yun na lang. <laughs> Ah, so, ang una kong makukuha is yung... Bakit may face mask dito? <laughs> face mask. So, actually, ano, face mask kapag lalabas kasi alam niyo na pandemic at saka ito na yung pinaka-importante at number one na kailangan natin dalhin face mask. So actually, isa lang siya. Meron ako dyan, pero... paalala yata ako. Face mask puro pagpaganda lang yata sa akin. Sige, go. <laughs> ako naman yung una is yung idols ko. Kasi kailangan ko to lagi sa work kasi mahinuhin ako. Lagi akong nakaharap sa computer. Ayun. Suot na. Yes, suot mo. Kailangan suot natin lahat ng idols sa katawan natin. <laughs> Paano na pag Okay, next. next. Uh, yeah, actually ako din, uh, hindi siya eyeglass pero sunglass siya. So, in-order ko siya sa Shopee. Salamat sa Shopee. Uh, Shopee! Yeah, ito siya. Uh, papakita natin. Sunglass siya. Pag ano lang, pag wow, lalabas. Tadaan! Where's the, <laughs> where's the solid? There, over there. So, yeah, sunglass. Ang tatak niya is Catelo. Catelo. Wow. Catelo, yeah. Meron akong dito wallet. Bigay ito ni Mama Uy, Emily. ano? Mama Emily. Um, money reveal. <laughs> Kung ano lang yung laman ng wallet. Eh, pakita mo kung ano yung laman. Mga cards lang siya. Cards. Ah, may sarili ka, Ay, ano, lalagyan ng cards. Card holder na wallet. Yun yung wallet ko. Kasi yung wallet ko, alam niyo na. Nawala. Okay. Ano, Ay, oo. Oh. Nawala. Nawala. Kaya ako masyado gumagamit ng yung wallet na malaki next, um, eto earphone ko. Kasi pag kunwari, um, lalabas tayo, tapos medyo nag-aantay tayo ng mga bagay-bagay na program. So, mm-hmm. nabuboring ako. Hindi pa pa earphone ako. Earphone! Next. Ano ba itong nasa loob ng ilong ko? Bakit may dinosaur dito? <laughs> oh my God! Labas na yan. Meron akong polvo. anong, anong polvos mo? Oh, Para Johnson. Ah, Johnson. Ano siya, pink? Pink. Parang powder niya is Why? Why? O, lagay natin. Uy, guys, simple lang. Yan. Kasi ito talaga yung mga gamit na ano, dinadala namin pang everyday. Yes. So, ako din, kasi never yung ay, yung pulbos ko, ayun, no? Ayun, pakikunin mo nga, girl. Hindi na isama sa ito, bag. <laughs> Nilabas ko kasi kanina. Oh. So, ako din is, ang gamit kong pulbos, uh, Johnson White, white powder. Ano siya? Alam niyo pang baby. Ewan ko lang, gusto ko lang siya kasi ayoko ng ano, yung ibang brand ng pulbos. Ay! Ano siya, ko kasi siya sa mukha. Pero ngayon, wala akong pulbos ha. Tsaka Natural skin. Mild lang kasi itong ano, uh -uh. Mahilig kami sa Johnson. Yung pants dati kasi sa akin na powder, nagkaka, ano ako, nagkaka, basta nangangati yung mukha ko yun. <laughs> Oh. basta nagkagulog. Kasi, baka naman, Johnson sponsor. Tsaka, <laughs> Johnson. Hindi kami endorser guys. Ano? Hindi ko ginagamit to, pero nandito lang sa bag ko para ano, para ready. In-order ko siya sa kawork ko na si Gio. Hi, Gio! Hi, Gio! <laughs> Nakikihide. So, ano, siya? Para sa siya? Intern? liquid foundation, tsaka uh, and blush glow. Hindi ko makita ko Ayan, baka yung mini foundation niya. Yeah, kasi kailangan yung pag sa ano office, siya, eh? office nyo kasi, kailangan mong gumamit ng ano mm. para ano, splash on. Yeah. Pero bihira ko lang siya gamitin. Okay, so next naman, ako, ako. Ikaw na. So ako naman, meron akong ano dito. Ito, um, Queen White na pang sunblock siya, pang day cream lang siya. So, ito is parang kontra lang siya sa ano, sa, ano tawag ko doon sa ano, sa, sa ultraviolet rays. Ayun yun! Taran! Correct siya. So, yun. Ano siya? Um, ang SPF niya is 75. So, okay lang. Sakto lang siya. Sige na ako na. Meron akong Vaseline Lip therapy. Lip therapy. Para saan yan? Para, para sa uh, natural. uh, nakaka-rosy daw siya, sabi niya. Pero, ano, lagi itong iinom, kinukuha <laughs> ni Hart. Ginagamit ni Hart. Ginagamit ni Heart ko. Pwede siya pang baby yan. Hindi ko alam. Pwede siguro. Sa ako naman, uh, ah, ito yung pinaka-favorite ko talaga na uh, liquid mate. Uh, Maybelline siya. Uh, yeah, uh, maganda siya. Katulad, katulad na nakikita nyo ngayon sa lipstick ko. Ito siya. Yeah. Uh, matte magpalamit. I'm sorry. <laughs> so, yan. Lipstick. Meron din ako nun. Ma'am Ronnie, hi. Product na to. Eh. Lippy Candy Powdery Matte. Ito yung ginagamit ko araw-araw. Ang dami mo lipstick, girl. Oo, oh, <laughs> oh, Meron pa. Ano. Ah, sige. Sira. <laughs> bag ko lang na stock. Yes. Next, ikaw. <laughs> Ako na, um, ano ba, ah, ito. Um, maliban sa ano, sa, yung sa ano, yung kanina, ito, sa sunblock, sunblock siya. Pero ito din, ah, uh, sunblock din siya, pero ano, ang pinagkaiba lang. Puro pampaganda yung nasa bag natin. <laughs> um, actually, parang parehas din lang sila. Oh. Sunblock. Pero mostly, ito yung pinaka-effective. Ito. Next ako na. Hindi mo na kailangan si maputi. <laughs> Meron akong paubos ng... ano <laughs> What's that? Wow. Soothing gel. Bago ako mag-foundation tsaka uh, kung ano naman yung lalagay ko sa mukha ko, nagkaganito muna ako. Okay. na. lang. Skin product. Pwede din to pag ano, eh, pag may sugat ka sa mukha, uh -huh. sa rashes, ganun. Aloe vera rin? Oo, aloe vera. Oh, yeah, maganda talaga aloe vera for skin. Lalo na sa face. Paubos na siya, guys. Bakeremen. Sa Watson. <laughs> Ever did you buy that one? Sa Watson? Oo, sa Watson to. 99 yan. <gasps> ang mahal! Oh my God! Nakalimutan ko basta. Bakit ang mahal? Sa bagay. Basta attractive. Oh, ah, next item naman sa bag ko is ang... Tcharan! Eyeliner. eyeliner. Ay, yeah, liquid eyeliner. Wala lang, ano, pag ano lang kasi, <laughs> ganda siya sa mata so, ang ano niya tatak niya is O-T-W-O-O-O-O-O-O. Pero, nakikita niyo naman sa mata ko ngayon, yan. Yan yung ano niya. Um, outcome. That's it. Eyeliner. Next. Blush on. Hindi ko masyadong ginagamit. Nasa bag ko lang. Blush on? Oo. Ay, yung parang Free ano, lang kasi to noon. Nung pumunta kami sa JTC. Free wow. Sana all free. Hindi naman. Oh, may nakalagay free kukunti na yung laman ng bago. Ah, tsaka ito. Next, um, aking pabangon! Sarang ano Victoria's Secret. Yeah, perfume. Pero parang siya yung aray lang po. Pinang-spray ko din siya sa kwarto kasi mabango siya. Yeah. <laughs> Actually, ano, um, wala na, mabango kasi siya. Mura lang siya, guys. Hindi kami bumibili ng um, ano, ano mamahal. <laughs> Hindi na, pero ano, mabango mabango kasi siya. Yeah, sakto lang meron akong alcohol sa bag ko. Kasi alam niyo naman, importante yung alcohol ngayon. Ngayong pandemic. Ay, oo! Meron akong alcohol pero malaki kasi siya. Kaya di ko na nang din nadala sa bag. Hindi lagi-lagi ko itong dala. Kailangan pala meron akong maliit na ano mm-hmm. para i-refill ko na ah. lang. Nire-refill ako oh. lang siya. Next time. Ting! Ting! Tip sa inyo guys. Yeah. Ay, alam niyo naman siguro. Ang bango! alam niyo siguro. Anong ano niya? Hygienics. Ang bango niya. Oh, yan. Anti-church yung natutunan ko sa'yo ng ano, pag ano ng alcohol, ginagano mo dati. Oo. <laughs> sa kanya ko natutunan yan. Para ano daw, hindi din dakuhan ng germs yung face. <laughs> so, hindi mawawala ang aking vitamins. Ay, vitamins? Yeah, pero, pero sulfate para sa ano, sa mga nagpupuyat. Ako din. Paras tayo ata dito. Pero iba lang siya. Actually, ano, binigay ito ng nurse ko noon. Pero hindi ko maano. Yeah, pang ano siya, uh, ah, anemi, yeah, dugo. Hair cuticle. Ala, puro talaga pang pabanta yung <laughs> Wala na yung takot na wala. Tsaka, pang hair cuticle. Parang ano siya sa, sa hair Para niya. Kaya pala, uh, next, ah, bakit meron na dito? Ah, ito pala yung <laughs> ano, ito yung ginagamit na, ginagamit ko na watch pang daily kasi ano, meron siyang, marami siyang apps Like, ano, kung ilan yung steps na nalakad mo, kung ano yung, heartbeat. ano yung heartbeat mo. madali lang kasi siya tignan yung oras, i-click mo lang siya. Pero low siya ngayon? So, binigregalo to sa akin ng best friend ko, si Florante Quitoriano. Salamat! Shout out! Shout out. <laughs> ano ba to? <laughs> Meron kang gamot. Ah, may gamot ako. Oh, may bio flu. Wow! <laughs> ano siya, parang siya, may butika na pala yung bagong girl. <laughs> kasi, alam, um, marami akong allergies. Oh, may al marami siyang allergies, like yung mga, ano, po. Saka, uh, allergic, allergic din ako sa Anong allergic mo na food pala? Um, hipon. Pero kumakain pa rin ako. Tsaka yung babuong, ano, maalat. Alamang babuong. Sarap pa naman yung ano yung sa manga, guys. Di ba? Okay. Next item, meron akong cellphone. Siyempre, kailangan natin ito araw-araw. Talaga. Uh, so, ito meron akong dalawang ballpen. Red, tsaka black. Kasi importante ang magkaroon ng sariling content, sariling Oo. content. Kasi yung mga kasama natin, hihiram mira tapos hindi ibabalik. <laughs> Charot lang. Kinakain nila. <laughs> Okay. Meron na ng ballpen. Oh, yung kit ng ballpen mo. Oo, Saan mo siya 5 binili? sa ah, National Food Store. 27 pesos lang siya, guys. Ang cute, di ba? Signing pen. Oo, oo, signing pen. Ang cute. 0.3 to. Baka naman National Bookstore. <laughs> At saka, hindi mawawala ang mahiwagang suklay by Abba Body. Yan, malaki siya kasi ano. Malaki ka. Ano lang, gusto ko lang siya. Uh, para pag, oh, pag, pag aalis uh, ka, uh, ah, bumibok mo, di suklay sa yun din. Pwede mo siyang pagsampal sa mga oh. tao. Good lang. Char lang. Mabait ka na. lipstick na isa pa, tsaka concealer. Concealer for uh, foundation. Uh, ko lang siya sa mga ano ko, yung mga tulad ng mga tigidig mo ID <laughs> ko. ID, feel health. Pag nagkasakit kayo, dapat may ticket. Yung pero ano, ano, meron na tayong bagong ID which is National, National ID. Ano, yeah, by Duterte. Under PSA So, maganda na yun kasi pang lifetime yun eh. Meron ba ako scotch tape? Kung aanhin mo yung scotch tape. Pag may scotch tape sa ko. Siguro ano, pantakip sa tubig. sa mga ano. Madalitan. Hindi ko alam Nakatulas na. O, ikaw na. At saka, hindi mawawala ang last, pang last item ng aking bag, ang aking mahiwagang bag na walang laman. <laughs> reveal ko yung ano, yung laman niya. Ang brand niya is Sana. So, ano siya, leather siya. So, may mga cards ako dito, which is merong Watson, <laughs> mga ATM na zero balance. Pre, tara sa mall, pre. <laughs> Tara, discount. So, meron akong ano dito, uh, Watson, um, BDO na walang laman, <laughs> tapos passport. Oh, may passport siya passport na hindi ma, ma-expert na hindi magamit-gamit. <laughs> yeah, pero mali mo one day, let's go Hong Kong. That's right, sa Singapore. At saka may re-reveal ako, guys. Um, ang mahiwagang dahon ng laurel. Ay, pala ko ano. <laughs> Eh, Ito yung pagsahog mo sa adobo. <laughs> Kaya wala tinulay yung adobo kanina. Hindi kasi guys, may, ano, may pamahiin na sabi ng mother ko pag lalagyan mo doon ng dako ng laurel, ang new water, hindi ka mamalasin at sweswertehin ka pa. Wow! Pero totoo yun, na-try ko na siya. Actually, isang taon na siya dito sa ano, wallet ko. That's it. Yung last sa akin, meron akong ponytail. May clam na na, may ponytail <laughs> pa. yeah, ang aking ponytail nasa hand. So, ayan po ang aming items na laman ng aming bag. So, hopefully, nag-enjoy kayo at uh, nagustuhan nyo itong content namin. So, next content, abang-abang na. So, yes. ito yung aming bag! Wala nang laman. Ang mahiwagang bag namin.